guys unboxing Kemei 1506 kayak ini bentukannya guys oke okay. sama saya jelasin fungsi-fungsinya Hehehe, oke oke itu ini clippernya guys ini untuk nyukur nah ini dia bentukannya ini ngubah mil guys tapi ini tuh mantap banget powernya guys karena ya, itu pakai satu baterai dan 50 sampai 60 Hz wattnya 220 40 volt uh, kalau wattnya 3 watt jadi ya guys terus baterainya tuh begini ini rechargeable jadi bisa di charge lagi yang ada 10 ribuan kecil kalau yang paper tapi nggak tahu okay dapat tiga clipper ukurannya 12 mm 9 mm nah ukuran ini tuh untuk ketebalan cukurannya jadi kalau misalnya 6 meter itu kecukurnya 6 mm jadi tersisanya tersisanya 6 mm nah itu dia suaranya guys ini 3 mm kita kembali guys nah yang fungsi untuk yang ini itu untuk cukur bulu halus kalau yang ini kita ketiga ini bisa dicolokin pas, lepas lepasin dari atas ini untuk yang ukuran-ukuran ini buat yang ini doang guys ini dulu ini fungsinya kenapa lonjong ini untuk cukur bulu hidung guys jadi tinggal masukin ke hidung untuk sendiri terus ya Bruh. nah dan itu nggak sakit guys aman nah kalau misalnya kumpul ini fungsinya minyak untuk membuat si pisau-pisau yang kecil ini jadi tajam lagi guys nah. ini, jangan guys sip harganya murah banget oke okay. video kami 1506 paling segitu aja guys jangan lupa like komen dan subscribe you video tune video. It's you,